Partie trouvée. Moi, vous n'avez pas eu. Spike Rush. Eh, hey, On se fait une partie d'échecs après ça Leur vision diminue. un ennemi. Oh, mais vous êtes à fond là Leur jet se fait désirer. Très bien. Je vais jouer le jeu. éliminé. à terre, mon est Vous êtes impuissant Traquez-les. Plus que 30 secondes. Vision réduite. Hors de mon chemin Vision réduite. Envole-toi. Plus que 10 secondes. Spike posé. Dernier joueur en vie. mi-temps dans une manche. Que le vent guide tes larmes, Jet. Un... Recharge Au moins, on ne s'ennuie pas. Oui. Oui. Oui. En chasse. Bonjour. Leur vision diminue.

côté. ensemble, d'accord Pas besoin d'un héros qui fait tout foirer. Lou, détruit. Envole-toi aveuglé. Attention a quelqu'un du haut Je recharge Pas soigneusement Ennemi repéré. réduite. Plus que 30 secondes. Dès qu'on tue l'un d'eux, on lance l'assaut. Compris Je veille sur vous. Attention Là. Meurs. Mon ultime est prêt. Plus que 30 secondes. Dernier joueur en vie. Pas causé Mon ultime est prêt Allez, on bouge Désolé. Attention Il ne peut y avoir qu'un seul héros. Point gagnant Si on gagne cette bataille, on gagne la guerre Au boulot bloque la vision. Raquez. les Ils me craderont. Impressionnant. Vision réduite. Vous êtes impuissant Victoire des Je me suis toujours